теж е, був знайомим. Ну, такі справи. Так що я чому, е, бо до Горбачова, до Горбачова, я знав історію, е, ну доволі, скажімо так, добре. Я знав проблеми, які мучать Радянський Союз. Бо у 77 році, коли я був другий раз уже під слідством, то я по радіо слухав роботу пленуму ЦК КПРС. Він той пленум був присвячений темі як зупинити спад виробництва, як е, не допустити кризу, як активізувати ріст економіки. От. І вони е, тоді там думали, що треба створити раднаргоспи, і може це дасть поштовх. Тобто я думав, я знав, наскільки мучиться керівництво Радянського Союзу, що падає і падає ріст ВВВ, ВВП валового внутрішнього продукту. А це ж кінець кінця найважливіша проблема. Ось. Тому я це знав. Ну, а це 77 й рік. Тоді, е, значить, Хрущов, ні, не Хрущов, е, значить, ну от міняється керівництво комуністичної партії. Вони думають, як це зробити, але нічого не виходить. Нічого не виходить. І я відчував, що Горбачов як молодший, е, був перед тим Черненко був секретарем, перед Черненком був Андропов, перед Андроповим був Брежнєв. Це це кадри старі. Ну, Андропов молодший трошки був від цього, але він однаково мислив, бо він чекіст, і мислив він е, тим способом, що треба дисципліну затиснути і таки примусити всіх робити. І що при Андропові робили? По вулицях ходила міліція, зупиняли людей і каже, ти чого зараз не на роботі? А він каже, я в другу зміну. Ага, добре йди, якщо в другу зміну. А якщо ти пишеш, чого ти ходиш тут? І отаке ловили просто людей на на вулицях, ловили людей. І чого ти не на роботі? Це Європа, от і ми тут такі от затиснуті. «Ну, ось це нічого не дало. Ну і зрештою Андропов е, здох, ну а після Андропова став, значить, Черненко. А Черненко теж старий дід. Ось, І він е, був забамбулений своєю ж комуністичною ідеологією і нічого нового він придумати не зміг. Ось, ну, загалом. Ну така. І коли обрали Горбачова, то я побачив у ньому ну, нову людину. Я побачив нову людину, бо е, ну, от, у стінах університету в Москві ну, як би сказати, все-таки був творчий, в якійсь мірі творчий дух. І критицизм був. Був все-таки критицизм, Це стримувалося, але все-таки воно було. І я е, так зрозумів, що він е, він поведе справді зміни. А крім того, він же Горбач. Він же похожий на Чернігівщини, з Північної. Просто історія його така, що він там був у Ставрополі. От, коли він почав говорити, я чув, що це говірка Чернігівська. Ну, він вже русифікований, але знаєте, залишається щось таке. А е, в Росії всі ж повстання робили українці. Пугачов, українець, ну всі за за, за, за період царату російського, всі ж повстання були українські. Бо українців є в душі прагнення до свободи. А у москалі немає такого прагнення. Вони народжені бути рабами, і вони рабі є, і вони не хочуть іншого ладу. Їх рабство задовільняє. Вони виправдують е, Аристотеля, який сказав, що рабу легше жити. От. А вільній людині важко жити, бо це мусиш сам розв'язувати всі свої проблеми. А раб, ну, йому дають десь там порцію їди, і молоток і ковадло. От ти робив оце, а тобі баланду принесуть і ти їш. Рабу легше. Ось. І вони так і живуть. Вони задоволені рабством, вони нічого, вони свободи не хочуть. А у нас є прагнення до свободи. Я відчув Горбачова, що оця його от українська така нутро, хоча воно російською мовою обтягнуте і так далі, і комуністична ідеологія, але в нього є щось те своє. Коли я це відчув, я так припускав, звичайно, тут, ну, я думаю, він поведе справді на демократизацію. Ну і він і почав демократизацію. Крок за кроком, крок за кроком. Він теж, звичайно, був ну, син системи Торі. І він виступив, поїхав десь там на Далекий Схід і виступив, що каже, от ми е, активізуємо чоловічний фактор. Бо вони побачили, що люди не хочуть працювати. Роблять він, що роблять, але в дійсності не роблять. І звідси анекдот, розумієте людей трудящих до влади. Якщо влада думає, що вона нам платить зарплату, то хай вона думає, що ми працюємо. А в дійсності не працювали, а робили інше, працювали. Ось така система. І тому цей ВВП падало постійно. Ну, Хрущов це, Хрущов е, це зрозумів, і він вирішив активізувати чоловічний фактор. Він думав, що треба трохи демократизувати люди підуть е, активніше будуть працювати на заводах, і тоді ми розкрутимо комунізм, підемо далі, занесемо комунізм ще до В'єтнам, Камбоджу і в Індонезію. Ну, і він три роки був демократизатором. Три роки. А потім е, він перестав бути демократизатором, але справа в тому, що вже було пізно національний визвольний рух вже у республіках настільки виріс, що вже зупинити не можна було. І він утік у Україну, а тут гетечепісти зорганізувалися. Ну він теж залишався на позиціях таких прогресивних. Ну, ось, Бо чому відбулося, е, чому гетечепісти 19 серпня почали? Ту змову, реваншист, реваншистську змову бо на 20 серпня було за, е, заплановано підписання нового союзного договору, який розроблений під керівництвом Горбачова. А те, е, а той новий союзний договір він реально створював незалежну державу. Реально він робив Україну незалежною державою, ну як інші союзні республіки. І оці Лук'янов, Пугот і там інші вони побачили, що ага, якщо цей договір підпишуть, то все, нічого за Москвою не залишається. Нічого не залишається, бо все переходить, економіка і все переходить у розпорядження республік. І вони вирішили на день раніше зробити той змову. Ну, вони готувалися і почали потім, але це не вдалося їм, а тільки прискорило проголошення незалежності. То Горбачов він от, скажімо так, оте його теж було хитання, бо в Грузії, коли Грузія проголосила незалежність, то він послав війська, напоїли війська, і вони там лопатками, саперними лопатками вони розгромили на площі, у Тбілісі зібралися тисячі тисячі людей, то війська розгромили з кривавим способом при Горбачові це ще. І, е, але тут е, у Литві так само він е, спробував використати зброю. Але тут знайшовся інший конкурент Єльцин, який почав грати на тому, що е, Горбачов Єльцин ніби ще більший демократ, а Горбачов, бачите, хотів роздавити Литву, а він хоче допомогти Литві. І так от ця боротьба між ними, між потужними політиками, вона давала можливість Україні все більше і більше організовувати свої національно-відвольні сили. Нам от таке все допомагало, ми цим користувалися. Ви вже в цей час були в Україні, повернулися в 89-му році. Ну так, так. Це вже це вже давно було. Е, Як комуністи українські сприйняли поч і як взагалі висвітлювали в ЗМІ? Ну вони е, вони допомагали. Вони допомагали. Е, значить, вони взялися виконувати. Вони взялися виконувати, але ну, але не змогли. Вони цього робити не змогли, тому що ми розглядали це питання, от республіканська партія, і ми постановили переходити на легальне становище. Ось. А крім того, Народна рада була 120 чоловік, 124 чоловіка. Ось Десь половина було у Києві, і ми зібралися там і в спілці письменників, спілці письменників і утворили редакційну комісію, потім значить, групу, яка підтримувала зв'язок із е, Майданом, ну, ось, ну, і зв'язок із е, Кравчуком. Ну, ось, е, ну, така от річ. Ну, ось, так що, а, а Кравчук він покликав на нараду ну, голову, мене як голову республіканської партії. І, ще десь чоловік 7-8 нас було не на раді. Ну такі це цікаві речі, звичайно, деталі. Ось, але він сам не поспішав виконувати на Україні ці постанови. От. Їх радіо передавало час від часу там ту музику, то радіо, то ці постанови, чи пісні вимагали, щоб їх виконувати. А він ну, він виявився геніальним чоловіком. От уявляєте, ми сидимо за столом, там нас 7 чи 8 чоловік, дзвонять із Москви. Він бере трубку от, і каже, і вимагають виконання тих настанов. Ось По областях їх взялися виконувати, тому що радіо розходилося, поширювало по всьому Україні, по всьому Радянському Союзі ці настанови. Але є ж речі, ну, які в робочому порядку повідомляються. Ось і наші комуністи по Україні багато, які взялися на свою ініціативу щось там робити. Ось. А Кравчук от зателефонував на з Москви і вимагає, щоб, щоб він е, виконував їх. А він каже, а я не одержав ще ці документи. Ось. Оце було геніально. Від шостої години ранку на нараду до нього нас він покликав на одинадцяту годину вже всі вже сто раз могли чути ті постанови від 6 години до 11. Ну це десь вже було, може, там коло 12 години. А він каже йому, ну, слушай, а ми не одержали ще ці постанови. <laughs> Оце геніально. Викрутитися, викрутитися. Ось. Ну, але це, звичайно, свідчило, що він не поспішав їх виконувати, він просто викручувався. Викручувався. А це його викручування геніальне, воно, звичайно, тому що Ну, е, були ж думки по всякому. Можна було б закликати народ готуватися до барикад, до барикад, готуватися до війни. Ось, Але перед тим у нього були ті генерали, перед тим як ми зайшли, і вони сказали так, народ не виводити, бо ми пустимо танки, народ на вулиці не виводить. Ну, а він по-другому викрутився, викрутився, викрутився. Ось така от справа. Так що ми перемогли. Це прискорювало нашу справу. Дякую. Напевно, на паузу.